газдын бир молекуласы поршень менен кагылышкандагысын көрөлү жана урунган күчүн аныктайлы ньютондун экинчи закону боюнча молекулага поршень тараптан күч таасир этет ал күч молекуланын массасы көбөйтүлгөн алардын өзгөргөн ылдамдыгына барабар ньютондун 3-чү закону боюнча молекула тараптан поршенге дал ушундай күч таасир этет бирок карама каршы багытка молекуланын поршенге болгон ийкемдүү кагылышуусунда Y огунда анын ылдамдыгы өзгөрбөйт ал эми икс огундагы компоненти багытын карама каршы өзгөртөт дельта т убагында өзгөргөн ылдамдык молекуланын ылдамдыгы о ик огуна эки проекцияга барабар ошентип молекула тараптан поршенге күч таасир этти экрандагы формуланы карайлы